na pengine kuna namna sahihi ya mama mjamzito aliyelala kuamka kutoka kitandani? Ni kweli mama mjamzito anatakiwa kufundishwa namna ya kuamka kutoka kitandani akiwa amelala. Naongelea sana ule muda anapokuwa yuko kwenye miezi ya mwisho ile ambapo tumbo limeshakuwa kubwa, anaweza akaumiza mgongo akiamka tofauti, lakini pia anaweza akajiumiza yeye mwenyewe. Kwa hivyo anachopaswa kukifanya mama huyu mjamzito, cha kwanza akiwa amelala, tuchukulie mfano amelala kwa kuelekea upande wa kushoto, anachotakiwa kukifanya cha kwanza ni kujivuta na mikono yake alafu akakaa kwenye kitanda. Baada ya kuwa amekaa kwenye kitanda, atajisogeza kiupande ili kusudi kuweza kuruhusu miguu iweze kuelea kutoka kwenye kitanda, na miguu hiyo ikishakuwa imeelea kutoka kwenye kitanda inatizama chini. Hapo sasa ataweza kuamka na kushuka chini ya kitanda. Hatakiwi kuamka haraka kama mtu mwingine kwa kukurupuka bila kufuata hizo hatua, kwa sababu anaweza akaumiza mgongo wake kwa sababu ya uzito aliobeba kubeba, lakini pia anaweza akaumiza hata mtoto aliye tumboni. Tofauti na mama aliyelala kitandani, kuna yule ambaye anaweza akawa amelala kwenye godoro, chini kwenye sakafu, mkeka, kitenge, kanga ametandika, amelala, anataka kuamka. Ni namna ipi sahihi ya yeye kuamka ili asijidhuru yeye pamoja na mtoto? Asante. Namna sahihi kwa huyu mama ambaye atakuwa amelala chini kuamka, cha kwanza ni kwamba atakunja miguu yake kuelekea tumbo lilipo. Hatua ya pili atageuza kupunguza mikono na kujisukuma kwa mikono ili kusudi aweze kukaa katika namna ambayo ataweza kupiga magoti. Akisha kupiga magoti sasa, atatumia mguu mmoja kuanza kunyanyuka, atajisaidia na mguu wa pili na baadaye atanyanyuka kabisa. Kwa kufanya hivyo, atakuwa amenyanyuka kwa hatua na atajiumiza yeye mgongo wake au kuweza kumuumiza mtoto. Kama kuna mtu anaweza akampa sapoti ama kuna kitu ambacho kinaweza kikamsaidia yeye kunyanyuka kwa haraka, kwa mfano mti, kamba na kadhalika, hii pia ni sahihi kufanyika? Ndio, anapokuwa anafanya ile hatua ya pili ya kunyanyua kwa mikono, basi atakishika kile kitu ambacho kitakachokuwa pembeni yake na kuweza kumpatia nguvu ya kuweza yeye kupiga magoti na kunyanyuka. Sawa, mimi nakushukuru sana Dokta Ayubu kwa elimu hii. Naamini wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kupitia Daktari Kiganjani umepata elimu ya kutosha. Kikubwa ni wewe kumsaidia mama mjamzito, lakini pia wewe ambaye pengine ni mama mjamzito wa sasa ama ajaye, kuhakikisha unaitumia elimu hii ipasavyo ili kuokoa kuokoa maisha yako na kujenga afya yako mwenyewe pamoja na ya mtoto. Yote haya ni kupitia Daktari Kiganjani. YouTube tunafahamika kama Daktari Kiganjani, lakini Facebook, Instagram pamoja na TikTok tunafahamika kwa jina moja la Daktari underscore Kiganjani, na siku zote tunasema ya kwamba Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako. Asante sana kwa kutufuatilia.